Good morning. Sì, diciamo, eh, diciamo adesso è mezzogiorno, ma io mi sono svegliato due ore fa, poi mi sono riaddormentato, quindi per me è come se fossero, diciamo, le 10, 10 e mezza, è comunque evidente che è mezzogiorno, però comunque direi più eh, mattinata inoltrata e non mattina prestissimo, come è ovvio, ma eh, come dico in questi casi, mister, master, maestro o oh, semplicemente o oh, semplicemente David Lynch It's uh, March 10 uh, 2022 and it's a uh, Tuesday here in Naples 56 57 Fahrenheit around 13 14 Celsius And eh, this means that non è quella giornata veramente, veramente, really, really uh, eh, cold as in these days and this period o uh, at last for me, perché come sempre io non soffro il freddo come soffre un'altra persona in questo senso I invite always you to watch my, uh, il mio video che ho fatto 2 months ago, uh, dicembre scorso per understand quali sono le due pratiche utilizzo per cercare non di vincerlo, il freddo perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Sì, eh, poi per quanto concerne il video sui pensieri, eh, eh, lo faccio sempre separato da questo come da inizio anno si interessa, anche se oggi non lo so se lo faccio perché un altro video di ieri arretrato non sono riuscito a caricare, quindi forse come video pensiero di oggi vale quello di ieri. E poi però se penso altre cose oggi le aggiungo forse nella descrizione di questo video. Anyway... I ah, see, and you all just see from the window. Hmm. It seems that this afternoon, anche se ormai comunque è già pomeriggio in fondo, um, la temperature uh, forse salirà ancora, qualche grado, ma non ne sono sicuro. Io penso più che scenda, ma vedremo. But surely, with this atmosphere, We are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Ovviamente all along the way qui altre 4-5 ore, facendo poi, essendo poi le 5, cioè sera. Bene, sperando che non ci siano cambi clamorosi, come dico sempre io ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, batta sole e su il sì, ma non credo in questo caso. Say this, So, from the mythical window, with the color de curtain, sublime oggi nulla da dire. And it's uh, roller shooter behind me on the top not visible and in fact in the shot And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 140 IPG IPG 625. Eva, great day, molto people, follow the channel, and the reports, un saluto davvero a tutti, casomai ci vediamo al video pensiero, allora lo faccio, ma non credo a domani!